El monarca lahuita junto a su hijo y su hermano dijo que habría un referéndum para aprobar este cambio. Con la actual reforma constitucional franqueamos una etapa importante en el proceso de consolidación de nuestro modelo de democracia y desarrollo. Es una etapa que esperamos reforzar continuando la reforma global en los ámbitos político, económico y social.

reforma, reforma, reforma, reforma, reforma, reforma, reforma,